So, what's up guys? Good morning. So, sa mga hindi pa napag-oras dyan, gusto ko lang malaman nyo na meron ng ultra high FPS euro. So, susubukan natin yan. Mag-one game tayo. Tignan natin kung totoo na medyo naging okay na yung FPS. Let's go. So, tangin na guys, nag-start. <laughs> Nang glider ako ng ginagawa ko. Ang bugo ko naman. Piling ko mamunanan nila ako bumaba at katapos ko lang guys. So, let's see. Wala din akong makita talaga eh. No, dun delikad sa building lagi. Oh, ladki-ladki lang muna. Medyo kainisin lang eh. Wait na tayo agad kasi natakot ako. Baka walang malapit sa akin. Kala ko yung mga ako rito kasi kanina parang may nagdadrop. Meron nga. Parang bukas lang talaga to. Parang walang loot. Parang meron. Batong mouse ko, hindi pantay. Keyboard ko, hindi pantay. Nausog ko yung mouse pad. Ah. Pag umuusog ako, sinasama yung mouse pad ko. Okay, let's go. rin. So, ayusin natin. Ako dyan. The heck? Okay na to siguro. At parang wala mga body sa meter Like, Kung pala yun ah. Kasi mostly pagka gantong mahabog, ito sila bumababa. Nakabahat tuloy yung mga may tao sa likod ko. kaduda-duda. Kaduda-duda ko lang magbabasin si ulit. Takot pa bumaba si Bintig. Yan. Sila pala talaga tao. Pero may tao pala. Patay ako. Puno ko, diba? I know. Balloon. Kung FPS natin guys, kung nakikita nyo is 50, 57. So, tignan natin. Sana maayos na. Pumaayos na yung FPS nito. Eh, baka may mga bumalik pang player na umalis na. At, saka, syempre, mas may enjoy natin yung game. Mas gaganahan tayo magtapa. Which is good para din sa kanila. So, tignan natin. Sana nakikita natin guys, 49 yung FPS ko sa ngayon. Masarap, sarap, diba? Ibago na hilo ko. So, dati kasi yung FPS ko, ano eh, umaabot din ng, ano, ng 100 sa normal na araw. Pero ngayon na, goods mababa. So, rush namin tayo siguro. Baril tayo. Testing lang natin kung, ano, kung okay FPS kung may kalaban. Di ba rin na mamatay, okay lang. Yun. tindahan, grabe. Inis na ko? Sakit. Achoo! Achoo! Hello, kung ayaw nila sa atin, tayo pupunta sa kanila. Ayan, skin tayo para kunyari malakas. So, katapusan ko na guys. Naririnig ko na ang mga gunshots. Hindi na ako patay dute. so, yun guys. So, para sa akin naman, ang good naman yung FPS. Nag-stable naman siya ng 49. Ay, pinakamababa pa nga 37. <laughs> matay ng looter namatay din ng pagkakalot. <laughs> So, yun guys. So, let's enjoy rank game. Tignan natin kung effective nga yung FPS. So, please like, uh, like and share nitong video. And, sana manood kayo ng mga live stream ko. Okay? Bye!